सो ये गैज कैसे हो आप सुल्तान गेमर के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है तो गैज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप तीन पत्ती लाइफ से फ्री कैश कैसे कमा सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर विड्रॉल करने पर कम फी लगेंगे जो कि यहाँ पे पाँच परसेंट विड्रा फी है और साथ ही गोल्डन कार्ड के बारे में भी बात करने वाले हैं कि इससे क्या क्या हमें प्रॉफिट मिल सकता है तो इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा इसका नेम है तीन पत्ती लाइव और फन इस गेम को खेल आप पैसे किस तरीके से कमा के विड्रॉल कर सकते हैं वो सब कुछ आगे आपको जानकारी होने वाली बस वीडियो को ज़रा भी इसकी मत कीजिएगा और इंड तक बने रहिएगा तो गाय सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर से दे दे और यहाँ पर देख सकते हैं गोल्ड कार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा यहाँ पर रुपीज़ तीन सौ कलेक्ट एक सौ पच्चीस रुपीज़ आपको यहाँ पर इंस्टेंट देखने को मिल जाएगा जब आप इसे सौ रुपये में परचेज़ करेंगे ये वन वीक के लिए वैलिड है दस रुपये आपको सात डेज तक देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर केस प्रोटेक्शन जो कि एक सौ पाँच आपको और भी एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगे टोटल तीन सौ का प्रॉफिट है और आप देख सकते हैं कमीशन डिस्काउंट सबसे नीचे आपको यहाँ पर बीस परसेंट डिस्काउंट जो कि विडा फी में भी देखने को मिल जाता है पाँच परसेंट यहाँ पर विडा फी है और आपको चार परसेंट तक ही यहाँ पर फी कर मतलब कि विड्रा फी देना पड़ेगा गाइज तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि फली हम चलते हैं अब ऐड कैश कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट तो यहाँ पे ऐड मनी वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं और हमें बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं और मैंने पेटीएम से सौ रुपये यहाँ पर पे कर दिए हैं अब यहाँ पे मेरे को तीन सौ का प्रॉफिट वन वीक के अंदर देखने को मिल जाएगा और फिर गाइज यहाँ पे हमें विड्रा में बीस परसेंट का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है तो गाइज यहाँ पे ऊपर की साइड दस का कलेक्ट का ऑप्शन था और मैंने कलेक्ट कर लिया फाइनली इसी तरीके से ही डेली का डेली वन वीक कलेक्ट करना रहेगा तो गाइज चलिए अब हम फाइनली आपको विड्रा करके दिखा देते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से विड्रॉल किया जाता है और हमें कितना परसेंट यहाँ पे अब फी करना पड़ेगा मतलब कि पे करने का पड़ेगा यहाँ पर फर्स्ट विड्रा फ्री होता है यहाँ पर विड्रा वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा जो कि हमारे पास दस हज़ार छः रुपये चौरासी पैसे विनिंग है मतलब विड्रेबल है अब यहाँ से चलिए हम फाइनली दस हज़ार का विड्रॉल लगा लेते हैं साइड में बैंक का ऑप्शन अगर जो आप फिल नहीं किए तो आप उसे भी फिलअप कर लीजिएगा और फिर जितना भी आपको यहाँ पर विड्रॉ करना है देख सकते हैं 200 सौ हज़ार कुछ इस तरीके से थे आपको जितना विड्रॉल करना था उतना उस पर क्लिक कीजिए और विडा वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए अभी विडा इन ट्रांसफर में था और इंस्टेंट जो हमारा विडा था वो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका जो कि आपने देख ही लिया गया तो बस फाइनली आज के लिए इतने आपको पता चल गया हो कि, ये रियल विड्रा देता है तो गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में